තමයි අද අපි බලමු කොහොමද example install කරගන්න කියලා Windows operating system එක. example එකෙන් අපිට පුළුවන් PHP server එකක් අපේ machine එක ඇතුලේ local server එකක් විදිහට හදාගෙන testing වලට පාවිච්චි කරන්න. අපි දැන් මේක කරන්න යන්නේ VMware එකක දාලා තියෙන Windows 8 operating system එක. අපි බලමු example කියලා search කරලා ඉස්සෙල්ලාම internet එකේ අපිට දැන් එනවා සයිට් එකක් මුලින්ම එනවා Apache Fence.org කියන සයිට් එක. අපිට මේ සයිට් එක තමයි මේ exam කියන software එක තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ සයිට් එක ගිහිල්ලා. ඇත්තටම මේ exam ගැන වචනයක් කියන්න ඕනේ. exam එකේ අපි මේ තියෙන අකුරු වල තේරුමක් තියෙනවා. ඒ අකුරු තියෙන්නේ Apache. එම් අකුරු MariaDB, එහෙම නැත්නම් MySQL. P තියෙන PHP කියන්නේ ඊළඟට P එක Perl කියන ලැංවෙච් එකට ඊට පස් අපි තැන් බලමු ඩවන්ලෝඩ්ඩය කොතන්ද කියලා මේ තින්න එක්සෑම්ෝ වින්ඩෝස් කියන එක අපි මෙතනින් ඩවන්ලෝඩ් කරගම් මේක සාමාන්‍යෙන් දැන් මෙගබයිට් එකසිය තියකට වගේ කිට්ටුයි අපි බලමු ඩවන්ලෝඩ්ඩේ ගයාට පස්සේ මේ කොම ස්ටෝ කරගන්න කියලා මම මේකදී ගුල්ලන්ට විශේෂ දේවල් කිපයක් කියලා දෙනවා එකක් තමයි මේක කොහොමද ලෝග ලෝස්ට එක පෝට් එක වෙනස් කරලා රන් කරන්න කියන එක සහ අපි මේක කොහොමද නිවැරදි ආකාරයෙන් Windows මෙහෙම පද්ධතියකදී ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියන එක. අපි නම් බලමු ඩවුන්ලෝඩ් එක ගියාට පස්සේ කොහොමද ඉන්ස්ටෝලේෂන් එක යන්නේ කියලා. හොඳයි දැන් අපි examp ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක රන් කරලා කොහොමද setup එක වැඩ කරන්නේ කියලා. පිටව ක්ලික් කරමු. බලන් පේනවා එක මෙගබයිට් එක සිසිහයක් වගේ සයිස් එකක් දැන් තියෙනවා මේ ඩවුන්ලෝඩ් එක යන දවස් වෙනකොට එතකොට ටිකක් වෙලා යයි මේක මැෂින් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න අපි දැන් කරන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක රන් කරන්න හරි Windows 8 වලදී හරි Windows 10 වලදී හරි යනවා නම් මෙන්න මේ මැසේජ් එක එනවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් user account කන්ට්‍රෝල් එකෙන් මේක රන් කරන්න දෙපාද කියන එක yes කියලා දෙන්න මෙතෙන්දී. හොඳයි දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතෙන්දී මැසේජ් එකක් එනවා US එහෙම නැත්නම් user account control settings කියන වලින් Windows වල තියෙන මේ security සම්බන්ධ feature එකක්. මෙතනින් මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ UAC enable වෙලා තියෙන නිසා සමාන පර්මිෂන් සම්බෙන්න බෑ කියලා එක්සැම්පල්ට අපි මේක පොඩ්ඩකට වෙනස් කළ බලමු මේ සෙටින්ග්ස්. එතකොට අපිට හරියට එක්සෑම් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලම UAC කියන එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා බලමු. ඒකට අපි මෙතන ඇප්ලිකේෂන් වලට ඔයගොල්ලන්ගේ මැෂින් එකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් වලට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න UAC කියලා. ඒක ඇත්තටම තියෙන්නේ settings වල. මේ settings වලයි search වෙන්න ඕනේ. ලැබලන පේනවා change user account control settings කියලා option එකක් තියෙනවා. අපි ඒක click කරලා බලමු. හොඳයි මේ තියෙන්නේ දැනට default ඇවිල්ලා තියෙන user account control settings වල තියෙන තත්ත්වය ඇතන මේක මේ සෙකුලටික සම්බන්ධයෙන් තියෙන පැසිට එකක් මයිකසොප්ලා දීලා තියන්නේ නමුත් අපි මෙතැදි මේක ලෙවල්ල එකකින් අපි පොඩ්ඩ කඩු කරමු මේ එක්සෑම් එක නිවැදිව මේ වෙලාවින්න රන්නෙන්ඩ අවශ්‍ය වෙන නිසා ඉඩසේ ඕකේ ගෙන බටන එක කලික් කරමු හරි අපෙන් ආනවායි චේන්ජ සැප්ලයි කරන්නද කියලා ඒක අපි yes කියලා දෙමු. හරි දැන් අපිට මේ වෙනි මැසේජ් එක ඕකේ කියලා දෙන්න පුළුවන්. අපි ඕකේ කරමු හොඳයි මේ තියෙන setup එක අපිට දැන් මෙතන ඉඳන් ඉස්සරහට තියෙන installation process එක අරගෙන යන්න අපි next button එක ඔබ හරි මෙතෙන්දී මේගොල්ලෝ අහනවා මේ මොන features ද මේක install වෙන්න ඕනේ කියලා Apache කියන්නේ PHP රන් අවශ්‍ය කරන server එක Apache server එක ඊට පස්සේ MySQL database එක ෆයිල්සිලා FTP server කියන්නේ අපිට ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරන්න බුල අපේ shadows link එකකට නැත්නම් වෙනත් server එකකට ඒකත් අපි තියන්න හරිමු mercury mail server කියන්නේ අපිට virtual mail server එකක් හදාගන්න බුල mercury mail server එකකින් නිසා මම ඒකත් තියන්න හරිනා tomcat tomcat කියන්නේ java JSP වගේ දේවල් රන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන server එකක් අපි ඒකත් තියාගමු ඊට පස්සේ programming languages වල තියෙනවා PHP සහ Perl ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් Perl අයින් කරන්න බුල නමුත් මම තියෙන ෆැසිලිටි ඒ විදිහටම තියෙන්න ඇල්ලා programming languages වල තවත් එකක් තියෙනවා PHP myadmin ඒ කියන්නේ MySQL database install කරන්න කරාට පස්සේ PHP එකේ admin panel එක ඊට පස්සේ web lizer සහ fake send mail කියන option එක තියෙනවා fake send mail කියන්නේ අපිට send mail option එකක් තියෙනවා mail යවන්න පුළුවන් local host එකේ නේද ඒකත් අපි දෙන්න හරිමු මේ ඔප්ෂන් එක මම තියෙන්න දැල්ලා යවන්නේ නැත්නම් ඕගලන්ට මේ වෙබ් ලයිසර් කියන එක අවශ්‍ය නැති වෙයි. නමුත් මම මේක තියෙන්න දැල්ලා ඩිෆෝල්ට් ලෙවල් එකකින් next එකට යමු. හරි දැන් මේක මෙන්න මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි exam කොහෙටද install කරන්න කියන එක. මේක තමයි ගොඩක් important දේ. ඔගොල්ලෝ C කියලා මේක ඩිෆෝල්ට් දුන්නොත් වෙන්නේ ඔයගලගේ machine එකේ C එක. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලගේ operating system එක තියෙන එකට තමයි ෆෝල්ඩර් එකක් හැදිලා මේ exam කියලා software එකේ data ටික වදින්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හදන website ඒව ඔක්කොම හැදෙන්නේ C කියන drive එකේ. අපිට C drive එක හදිස්සියේ format කරන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට අමතක වෙලාවත් format කරොත් ඔයගලගේ ඔක්කොම වෙබ්සයිට් බැකප් අයින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වෛරස් එකක් ගියොත් හරි අදිසියවත් ෆෝමැට් කරොත් ඔයගලන්ට ඒ වෙන ප්‍රශ්නේ අපි මගහරව ගන්න පුළුවන්. අපි මේ ඉන්ස්ටෝල් වෙන තැන වෙනස් කරොත් අපි ඒක වෙනස් කරමු අපේ වෙන drive එකකට ඔයගොල්ලන්ගේ වෙන drive එකක් තියෙනවා නම් E හරි F හරි වෙන්න පුළුවන් කොහොම හරි Windows operating system එක නැති folder එකකට මේක install කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ database එක website file වල backup ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙද්දි format කරගන්න පුළුවන් machine එකට. අපි ඒක නිසා මම මේක වෙනස් කරන්න නම් D කියලා ඔයගලන්ට එහෙම නැත්නම් මෙතනින් මේ සර්ච් එක බලලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න පුළුවන් මෙතන. අපි දෙමු මේක new folder කියලා. ඒක නම් කරමු example. right. හරි දැන් අපි uh, next බටන් uh, එක බලලා බලමු. මෙතන තියෙනවා learn about Bitnami uh, Pro exam කියලා අපි දැනට මේ ටික අයින් කරමු මේක අවශ්‍ය නැහැ ඊට පස්සේ next කියන බටන් එක ඔබන්න හරි uh, finally ඔයගලන් අහනවා මේක install කරන්න යන්නේ next කරමුද නැත්නම් back ගිහලා ඔයගලන්ට මොකද change කරන්න ඕන නම් change කරගන්න පුළුවන් හරි next එකට යමු ඊට පස්සේ install වෙන්න ගනිමු හරි දැන් ඔයගලන්ට පේනවා සොෆ්ට්වෙයාගේ ෆයිල්ස් ඉන්ස්ටෝල් වෙන විදිය ටික වෙලාවකින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රස් එක ඔයාලා බේනත් දැන් තමයි ෆයිල් හැදලා දිනවා තව හැදෙන්න ෆයිල්ස් තියෙනවා අපි බලමු ඔයිට මේකෙදී ඇත්තනම මම ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් පෙන්නන්න කොහොමද වෙබ්සයිට් එක පටන් හොස්ට් කරන්නේ අපි කොයිද මේ ෆෝල්ඩර් එක හදන්නේ ඒ විස්තර ටික ඒ වගේම WordPress PHP ෆයිල්ස් හදාගන්න විදිය HTML ඒ එතනින් ගියාට පස්සේ අපි කොහොමද model view control එක නැත්නම් MVC ක්‍රමයට වෙබ්සයිට් එක හදාගන්නේ කියන අන්නේ සෑම දෙයක්ම ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් මම ඔයාලට පෙන්වන්න අපි දැනට example එක install කරන එක මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. හොඳයි installation එක තව යන්න තියෙනවා. හරි දැන් setup එකේ අන්තිම හරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු. තව පොඩ්ඩකින් ඊළඟට තියෙන configuration ටික ඇද configuration කීපයක් තියෙනවා මම ඔයාලට පෙන්වන්නම්. installation එක complete වෙලා drop and example මේක දැන් finish කරාට පස්සේ start කරන්න දෙපාද කියලා මම මේ ටික තියන්න දැක්නම් තියන්න දැල්ලා finish කියලා දෙන්න ඔයගොල්ලෝ එහෙම නැත්තම් application වලට ගිහිල්ලා මේ example එක start කරන්න වෙයි බලමු finish කරාම exam control panel එක දැන් අපිට හම්බ වෙන්න ඕනේ තව ටිකකින් හරි මෙතෙන්දී language එකක් අපෙන් අහනවා මොකද්ද language එක අපි select කරන්න ඕනේ කියලා අපි එක default තියනරමු US American English එක ඊට පස්සේ save කියන බටන් එක බලන්න. ඔයාලට මේ සයිඩ් එකෙන් පේන්නේ example එක install වෙලා තියෙන file. system එකේ තියෙන විදිය හරි. මේ තියෙන example එකේ control panel එක. ඔයගොල්ලෝ පේනවා Apache තියෙනවා MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat කියන option ටික තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙතනින් දැන් කරන්න දෙයක් තමයි අපේ පාචි සර්වර් එක ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. පාචි සර්වර් එක රන් වුණාම තමයි අපිට PHP ෆයිල් හොස්ට් කරලා අපි හොස්ටිං එකේ වැඩ කරන් යන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි ස්ටාර්ට් කියලා දෙමු. ඔයාලන්ට වෙන්නේ ඊට පස්සේ මේකෙන් පෝට් එකක් ඕපන් වෙනවා. හරි. පෝට් නම්බර් 80යි පෝට් නම්බර 443. එහෙම නැත්නම් TTPS කියන පෝට් එක තමයි 443 න් යන්නේ. 80 කියන්නේ normal පෝට් එක. අපේ පොඩ් එකක් යස් කරනවා Apache එකෙන් ඊට අමතරව ඒක අපි ස්ටාර්ට් කරනවත් එක්කම මෙන්න මේ මැසේජ් එක එනවා Windows Firewall එකෙන් මේක බ්ලොක් කරන්න අහනවා features අපි මේක බ්ලොක් කරන්න නැතුව අපි allow කියලා දෙමු එතකොට අපේ මේ සර්වර් එකේ තියෙන port බ්ලොක් වෙන්නේ නැතුව අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරගන්න පුළුවන් අපි allow access කියලා දෙන්නයි ඕනේ මෙතනදී හරි දැන් පොට් අපි allow කරා ඊට පස්සේ MySQL මට database එක අවශ්‍යයි PHP myadmin එකත් එක්ක අපි database එකක් හදලා වැඩ කරන්න ඕන ඉඳ මම මේක start කරනවා තෙන්දිත් අපෙන් අහනවා මේක බ්ලොක් කරන්න දෙපාද කියන එක අපි මේවා allow කරමු allow access කියලා දෙන්න. හරි දැන් අපේ example එක අපේ ලෝකල් PC එකේ ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන අපි බලමු එක්සැම්පල් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා නම් අපේ සර්වර් එක දැන් වැඩ ගන්න ඕනේ ලෝකල් හොස්ට් එකේ. ඒකට අපි බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරමු. ඔයගොල්ලන්ගේ Firefox වෙන්න පුළුවන්, Chrome වෙන්න පුළුවන්. මේ වනිකට ගිහිල්ලා අපි මේක ටයිප් කරමු. local host කියලා. මේක හරියට ඉන්ස්ටෝල් වුණා නම් අපිට එන්නේ අන්න. අපිට දැන් ආවා welcome page එක. මෙන්න නැත්නම් මේ අපේ ඩිෆෝල්ට් page එක තමයි example එකෙන් අපි install වුණාම මෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ page එක. ඒකට අපි මේකේ ගාලා බලමු php my admin කියලා. එතකොට අපිට PHP database එකේ admin panel එක එන්න ඕනේ. හරි PHP වගේම MySQL database එක දැන් වැඩ කියලා අපිට මෙතනින් පෙන්වනවා. මෙතින් දැන්ට default ඇද්ද තියෙන database ටික. ඔයාලන්ට මෙතනින් database හදන මේ වැඩ ටික කරන් යන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න local host php myadmin කියන එකෙන් තමයි SQL MySQL database එකේ admin panel එක access කරන්නේ. ඒ වගේම local host කියලා ගහලා ඔයාලන්ට local machine එකේ run වෙන website එකට යන්න පුළුවන්. මේ තමයි default එක. මදාව මුකුත් වෙබ්සයිට් එකක් හදලා නැති හින්දා මුකුත් මෙතන ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේකෙදී පොඩි වෙනසක් කරලා බලමු. දැන් මේක රන් වෙන්නේ local host කියන එකේ port number 80. ඒ කියන්නේ port number 80 කියන එකේ තමයි මේ රන් වෙන්නේ. ඔයාලන් තේරෙනවද මේ local host කියන තැන අපි මෙන්න මේ විදිහට 80 කියලා දුන්නොත් මේ සර්ව එක ඒත් ඒ විදිහට වැඩ කරනවා අපේ normally browser එක detect කරගන්නවා මේක port 80 තමයි default port එක කියලා ඒ නිසා ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ site එක වැඩ. හැබැයි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ port එක වෙනස් කරලා. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන මේ port එක වෙනුවට අපි 88 කියන port එකෙන් කොහොමද examp run කරගන්නේ කියලා. මේක ඔයගොල්ලන්ට සමහරට අවශ්‍යයි ඔයගලන්ගේ Skype එකත් එක්ක එක්සෑම් uh, රන් කරන්න ගියොත් සමහර වෙලාවට ලෝකල් uh, හොස්ට් එකේ පෝට් 80 එකෙන් ලෝඩ් නොවෙන්න පුළුවන්. මගේ නම් දැන් වැඩ. නමුත් uh, එහෙම හරි වෙන මොකක් හරි අවශ්‍යතාවයක් නිසා බලන්න පෝට් එක වෙනස් කරලා එක්සෑම් රන් කරගන්න ඕන. අපිට පුළුවන් ඒක එක්සෑම් එකේ කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකට ගිහිලා ඒ අවශ්‍ය දේ කරගන්න. අපි බලමු දැන් කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකෙන් ලොකල්ලොස්ට එක මෙන්න පෝට් එක වෙනස් කරගන්න කොහොමද කියන ඔයගලන් පේනවා දැන් 80ට කියන පෝට් එකට මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි 80 කියන එක වෙනුවට අපි 88 කියන එකට ගෙනියන්න හදන. ඒකට අපි මේ config කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා Apache කියන සර්වර් එකේ තියෙන config කියන එකේ httpd.conf කියන මෙන්න මේ ෆයිල් එක අපි edit කරගන්න ඕනේ. හරි මෙතෙන්දී ඔයාලා මේ ෆයිල් එකක් නෝට්පෑඩ් එකෙන් ඕපන් වෙලා පෙන්නනවා මේකේ අපි සර්ච් කරමු control F එක ගහලා control එක සහ F කියන එක ගිහුවාම ඔයාලන්ට find කියන option එක එනවා මේක අපි සර්ච් කරමු number 80 අංක 80ට සර්ච් එකක් දෙමු හරි මෙතන මේ පළවෙනියට මේ හැෂ් එක තියෙන්නේ මේ කමෙන්ට් වෙච්ච ලයින්ස් මේවෙන් අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ මේවා නෙමෙයි වෙන්නේ තව පාරක් සර්ච් කරමු. හරි මෙතන තියෙනවා listen 80 කියලා. අපි මෙන්න මේ port එක වෙනස් කරගන්න ඕනි අපිට අවශ්‍ය කරන port එක. අපි ඒක 80ට කරමු. හරි දැන් ඒ ඒ මෙන්න මේ hashtag එක නැති line එක වගේම අපි තව සර්ච් කරමු තව එක පාරක්. හරි එතනින් තියෙනවා surname එක local host colon 80 කියන port එක අපි මෙන්න මෙතනත් වෙනස් කරන්න ඕනි port එක. එතනත් ඒක ඒ විදිහටම 80ට කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ෆයින් එක්ස් කරොත් ඔයගලන්ට පෙනේවි වෙන පෝට් එකක් නැහැ 80 කියන ඉලක්කමෙන්. ඒක නිසා මෙන්න මේ තැන් දෙක local lost 88 කියලා මෙන්න server name කියන තැනයි අපිට කලින් මේ දේ ආවා ඊට කලින් search up එකක් දෙමු. මේ listen කියලා තියෙන අසුවට කියන තැන අසුව කියන කලින් තිබිච්ච එක අසුව දැන් අපි අසුවට කරන්නේ තැන් දෙකේ මොඩිෆිකේෂන් එක කරා නම් ඔයගලන්ට මේ ෆයිල් එක්සෑම්ප් එක පෝට් නම්බර් 88 වල රන් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේක සේව් කරමු. ෆයිල් ගියා සේව් කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි මේක ක්ලෝස් කරමු. හරි තාම changes apply වුනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඒකට server එක stop කරලා පේනා මෙතන චේන් ඩිටෙක්ටඩ් ස්ටොප් කියලා අපි ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් කියලා දෙමු. අන්න දැන් හරි. දැන් අපි පෝට් එක 88 කියලා වෙනස් වුණා. අපි දැන් බලමු මේක 88 වල වැඩද කියලා. හරි. 88 වලදී අපි එක්සෑම් එක දැන් රන් වෙනවා. Apache server එකේ. අපි බලමු 80ට එනවාද කියලා 80ට දැන් වැඩ ගන්න විදිහක් නැහැ. port 80 පොටේටි වල වැඩ කරන්නේ නැහැ. කලින් අර කෑෂ් එක නිසායි නැත්තේ. හරි දැන් බේනවා ඇති ඔයගලන්ට 480 වලදී local host එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි 88 කියලා type කරොත් අපි example එක වැඩ කරනවා. දැන් example එකේ site එකක් කොහොමද host කරගන්නේ කියලා අපි බලමු. අපි e එකට අපේ key එකේ තමයි මම install කරගත්තේ. එක්සෑම් කියන ෆෝල්ඩර් එකට ගන්න එක තියෙන මෙන්න මේ ටඩොක්ස් මෙතන මෙතන තමයි අපි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ෆයිල්ස් ටික දාගන්න ඕනේ අපේ ටඩොක්ස් එක ඇතුලේ ඔයගලගේ මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එක නම එන විදිහට අපි ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගමු අපි ෆෝල්ඩර් එකක් හදමු ioffers.edu.lk කියලා හරි දැන් මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එකට අපිට පුළුවන් HTML ෆයිල් එකක් දාලා අපේ සයිට් එක හදාගන්න. මම දැනට මොකුත් ෆයිල් තියන්නේ නැතුව ඉන්නම්. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේ ෆයිල් එක ෆෝල්ඩර් එක මම නැත්තම් මෙතෙන්ට ෆයිල් එකක් ආවම මේ සර්වර් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි මෙතන දාලා තියෙනවා local host 188 කියලා. මේ 88 වලට පස්සේ අපි දාන්න ඕනේ අපි htdocs එක ඇතුළේ දාපු ෆෝල්ඩර් එකේ නම. අපි දැන් හදලා තියෙන්නේ myoffice.edu.lk කියන ෆෝල්ඩර් එක. අපි මේ dashboard කියන එක වෙනුවට type කරමු myoffice.edu.lk හරි ඔයගලන් පේනවා parent directory. එහෙම නැත්නම් ඔයගලගේ directory එක ඇතුලේ තියෙන ෆයිල් ලිස්ට් එක තමයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මෙතෙන්ට normal HTML ෆයිල් එකක් හදලා බලමු. අපේ text document කියලා දීලා මේකේ view වලට ගිහිල්ලා අපි මෙතන file type එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. අපි මෙන්න ටික ගයින් කරමු hide extension for non file type. මම ඒක නැවතත් පෙන්නන්න view වලට ගිහිල්ලා options කියන එකේ change folder options view hide extension for non file type කියන එකේ ටික් එක අයින් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පේනවා දැන් .tst කියලා හැදෙන්නේ. අපි එහෙම නෙමෙයි මෙතන. අපි හදමු ෆයිල් එකක් home.html කියලා. හරි. දැන් අපි basic html ෆයිල් එකක් හදන්න යන්නේ. මේකේ අපි edit කරමු. notepad එකෙන් edit කරන්න. අපි basic HTML ෆයිල් එකක් ලියනවලු. HTML මතක ඇතුව ටැග් එකක් open කරාම ඒ ටැග් එක ඉවලාම close කරන්න. ඊට අමතරව මේකේ HTML වල ලියන්න ඕනේ head කියලා. වගේම අපි head tag එක close කරමු. ඊට පස්සේ body tag එක open කරමු. body tag එක ඇතුලේ අපි ලියමු hello welcome to my office education හා අපි පොඩි HTML ෆයිල් එකක් හදලා මේක දැන් සේව් කරලා බලමු. දැන් අපේ local host එකට ගිහිල්ලා මේක page එක refresh කරලා බලමු. හරි. දැන් අපිට පේනවා file එක වැඩ. HTML page එක load වුණා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි exam restore කරලා අපේ ෆයිල් තියෙන local server එකක් හදාගන්නේ website host කරගන්න testing වලට. මේ විදිහට අපි exam එකත් එක්ක අවශ්‍ය කරන basic configuration සෙටප් කරගෙන ඉවරයි මේ වෙනකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේම කියලා සයිට් එකක් හදාගන්න අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් බලමු කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් හොඳ ලස්සනට හදාගන්නේ bootstrap use කරලා ඒ වගේම ඒක MEC architecture එකට ගෙනිහිල්ලා code igniter වලින් මේ සයිට් එක හදාගෙන advanced training program එකක් අපි ඉස්සරහට කරගෙන යමු ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් එහෙනම් අපි හම්බෙමු අපිත් එක්ක join වෙන්න myovers.lk education hub එකත් එක්ක YouTube එක අපි සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න තාත් වීඩියෝස් අපි ළඟදීම රිලිස් කරන්න